Shalom, shalom, l'artiste chantre Eric Chimimana que vous voyez ici devant vous a l'immense joie et honneur de vous inviter à son concert prévu en date du 12 octobre 2018 à l'Institut français du Burundi, communément appelé IFB et ancien CCF 17h. Didé Games, dans la traduction et Je suis libre, sera le principal thème de la soirée. Et pour inviter, nous aurons le pasteur Willy Mbaza de Lubumbashi, mais aussi musicien connu pour son style Lumba et Sebel. Et aussi, pour autre invité, nous aurons Mademoiselle Sarah Nibidi, mais aussi plein d'autres surprises. En ce qui est de l'entrée, les tickets seront vendus à 5000, mais aussi à 10 000 francs. Et en plus, il y aura un ticket sponsor de 20 000 francs qui sera disponible. Votre présence nous comblera de joie. Que Dieu vous bénisse.